Як відкрити налаштування у Dota 2? Налаштування у Dota 2 знаходиться у лівому верхньому куті. Похоже на шестер. Ось. І ви відкриваєте налаштування і бачите наступні меню. Клавіші, параметри, спільнота, графіка, звук, аккаунт. Ось так. Дякую за перегляд.